Mexicanos, vivan los héroes que nos dieron patria y libertad. ¡Viva! Viva Miguel Hidalgo y Costilla. ¡Viva! Viva José María Morelos y Pavón. ¡Viva! Viva la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez. ¡Viva! Viva Ignacio Allende. ¡Viva! Viva Vicente Guerrero. ¡Viva! Viva Juan Aldama. ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva Nicolás Bravo! ¡Viva! ¡Viva la soberanía nacional! ¡Viva! ¡Viva la independencia de México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva!